Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po ay nakatira sa Barangay Lambayaw, Gindulungan, Maguindanao. Ako po ay isa sa eh, community volunteers ng project ng AKAP. Ang unang-una ginagawa namin dyan na kami po yung implementor sa ground. Before kami magpunta sa barangay na yun, doon mismo sa aming barangay, ay nagpunta muna kami sa municipal para makipag para makipag-dialogue sa kanila na meron po tayong project doon na project ng AKAP. Ang una-una na pagpunta namin doon, before kami magpunta doon sa barangay na yun, ay nakipag-courtesy muna kami sa barangay captain ng Lambayaw. Ang barangay captain doon sa Lambayaw ay si Rato Roy Bansuan at saka lahat ng barangay official ng eh, lambayaw na sinabi ko sa kanila na mag-attend sila pati yung learning facilitator na pinagsabihan ko rin sila na magpunta doon para mag-orientation para makipag-dialogue sa mga community merong representative from traditional leaders yung mga matatanda doon na eh, magbigay ng opinion sa project na ito ang iba pang binigyan namin na invite na para magdalo doon sa orientation na yun, yung mga religious sector, yung mga ulama natin, pati yung mga community, mga youth, para marinig nila yung uh, project ng AKAP. So kami na uh, community volunteers ng Tiyakap Kalilintat na para mag-facilitate sa community doon. After na na-explain namin yung layunin o mandato ng ACAP project na yun ay lahat ng mga community, lalo-lalo yun yung mga parents at saka yung mga barangay official na ang sinabi nila maganda programa yan. Kasi sa amin, dito sa barangay, sa barangay namin na walang kalsada, tapos kung malayo masyado yung school kay doon pa sa Talayan Poblacion at saka meron pa doon sa Tambunan 2 Poblacion doon pa yung Central uh, Elementary School lahat ng mga community sa during orientation na yun ay uh, na-appreciate nila yung programa na yun. so marami pang nagtanong na so ano, paano yung mga medyo malayo na yung edad na hindi makapag-aral so pwede ba na mag magsiyon kami mag-aral dyan? So ang sabi namin doon, baka i-reach out ninyo yung MDHD na baka susunod na araw ay meron naman tayong programa na as para sa kanila. So after na, napas, na tapos na yung pag-usap-usap, tapos na yung mga orientation o di kaya dialogue na yun ay nag-commit yung cap captain sa counterpart barangay official na yun sa tingnan namin yung temporarily na learning center nila. Meron doon na bahay na learning center. Kami na lang ang counterpart namin dyan ay kami ang maglagay ng dingding. Kasi yun ang problema doon ay yung yung learning center nila ay walang dingding. So before na hindi pa makarating yung proyekto ng AKA, lahat ng mga kabataan doon, youth, nahihirapan sila mag-aral. Lalo-lalo na nag-climate ngayon na meron darating na bagyo, tagulan. Magtawid pa sila ng Talayan River. So nahirapan sila magpunta doon sa Talayan Elementary School o di kaya doon sa Kindulungan Central Elementary School. So ngayon na nalaman nila at nakikita nila, naramdaman nila proyekto ng uh, eh, AKAP uh, abot kaalaman sa pamilyang Bangsamoro. Ang sabi pa nila sa aking nakikitang impormasyon ng sabi ng community doon na masaya sila, na-appreciate nila na makapag-aral sila uli. Yung ambisyon nila na makatapos sa elementary level o kaya secondary level sa pangarap nila na nabigyan sila ng opportunity na paano sila makapag-aral. Yung situation nila doon ay geographical location ng mga area na doon walang constructual road doon ay nahirapan sila magpunta doon sa elementary so, mga parents mismo na nagsabi na ang sabi pa nila na meron na kaming opportunity na mapaaral namin yung mga anak namin dito kay wala ng gasto nandito na yung eskwelahan namin sa mismo sa community namin at yung mga tao na lupos sila nagpapasalamat sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na pinamumunuan ni Chief Minister Alhaji Mura especially sa MDHT na pinamumunuan ni Sir Mohagil ba so, na nabigyan niya ng attention ang aming barangay na bigyan ng proyektong ganitong proyekto sa edukasyon para makapag-aral yung mga kabataan natin na hindi sila hindi kaya mag-aral kasi wala silang mga financial assistance. Hinihingi namin sa Ministry of Education na sana ang proyektong ito ay tuloy-tuloy hanggang hanggang sa bigyan kami ng public school insha Allah at lubos din kami nagpapasalamat sa mga pathways, CVCS, especially sa Teatro Karilita. So yun po, maraming salamat po and sobra.